شوان بیداری تا سهر شاهدي دار دون ماتي بختي دلوايا هەڵگەڕاتە ئەختی مادوم لە شاوی مات و گۆشاگیر تا سحر بادە Amalgamated